हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे accounting concept part six accounting concept में आज हम डिस्कस करेंगे going concern concept what do you mean by going concern concept going as the term going का मतलब होता है कंटिन्यूटी एंड कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस तो हम लोग इससे ये समझ सकते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है it means that the business hope to go और continue doing business for a very long period of time it assumes that the enterprise had neither the intention nor the necessity of liquidation इसका मतलब है कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तब बिजनेसमैन का एजम्पन होता है वो मान के चलता है कि ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि उसका इंटेंशन ना हो बंद करने का या फिर उसे कोई नीड नहीं हो वो शॉप बंद करने की तब तक वो बिजनेस चलेगा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये लड़की प्रिया ये एक डेयरी शॉप खोलती है फर्स्ट डे इसका डेयरी शॉप बहुत अच्छा चलता है और वो कंटिन्यू करती है अपना बिजनेस और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है लेकिन एक दिन क्या होता है उसकी दुकान पर आग लग जाती है तो अब प्रिया को तो बहुत नुकसान हो गया अब आप बताओ क्या ये बिजनेस सरवाइव कर पाएगा नहीं क्योंकि उससे तो बहुत लॉस हो गया ना वो बिजनेस तो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो प्रिया को क्या पता था कि एक साल के बाद उसकी दुकान पे आग लग जाएगी और उसका बिजनेस बंद हो जाएगा नहीं अगर प्रिया को ये पता होता तो वो ये बिज़नेस स्टार्ट करती ही नहीं तो जब उसने ये बिज़नेस स्टार्ट किया वो क्या मानकर चल रही थी कि उसका बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चलेगा इवन जब मुकेश अंबानी जियो लॉन्च कर रहे थे तब वो भी मान के चल रहे थे कि उनका बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और चल रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस चलाने के समय यही सोचता है कि उनका बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चलेगा जब तक कि उनका इंटेंशन ना हो बंद करने का या फिर कोई उन्हें नीड नहीं हो बंद करने की तब तक वो बिज़नेस चलता ही रहेगा hope you have understood the concept of going concern आशा please like comment and subscribe thank you